saluton kai bonvenon al nia nova episodo. Strange tiu malfermo, tiu ci malfermo della episodo estas uh, surbendigita uh, malfrue, char uh, passis la sesa horo post ag mese, mi jus cesis labori, uh, mi estas... apud la enireio de mia labor uh, labor uh, construajo kai nun mi devas preni mian biciclon kai bicicli en mia lodge locon en mian lodge locon kai do esti stranga tago bela tago grandiosa tago Yes, se vi se tio memoriga salvi canton de Kaito, vi pravas. Kaido, ni venos poste, mi nun lasas vin al nia nova episodero de la rubrico Zamenhofai Meditoi, ki un mi surbendigis antau citiu malfermo, kai gis poste. saluton kai bonvenon al nia hodiaua Zamenhofa medito. Mi decidis preni gazet articolon de Zamenhof, kiu estas suffice grava, char temas pri la fina resultato de la voce donando pri la reformoi en mil octcent naude quar. Man multae homo sias che <clears throat> la desiro changi la structuron de esperanto ciam venis fare de comenzantoi. Do, estas grave, lau mi, vidi cia maniere Zamenhof reagis al facto che iera fino della <clears throat> voce donado la risultato estis che la lingua esperanto devas tute sen ia shangio resti en sia gis nuna forma. Tio estis la uh, resumo della resultato, ni dirus resulto, non tempe. Tio estes iom archaismo. Ciu case, la puncto esas laiena. Zamenhof commentas pretio per la sequai vorto e cae mi lego salvi. Mi estas ie pagio cent naudec hoc, se vi volas, numero octec hoc, mil octcent gazet articoloi. Lasta alineo. Cae cae pensas che la farita decido mal permessas por ciam ian shangjon en nia lingvo kai faras gin por ciam rigida. Tio ci estas eraro. Char. Ciu, ja, devas bone compreni che ni, malgranda colecto da homoi, ne povas fari ian decidon por ciam en afero, en ciu, lau nia espero, poste parto prenos grandai multegoi da aliae homoi. La plimulto trovis che pro diversai causoi en la nuna tempo nenio en la lingua devas esti shangita. Ciu iam poste oni faros iain shangioin au ne, pritio neniu decidis, nec povas decidi. Do ien la tubero en la fero. Ciu valoras ciam la penon strebi al shangio, uh, al decido, al uh, gvidado de shangio, au ciu lassi aferon vivi estas pli efica strategio. Kelk foie ni pensas ke kiam ni ne aktive faras ion por shangi la afero restos rigida. Sed ni ne havas la garantion pretio. tio. foie la plei bona strategio estas simple protecti la aferon tiel che la afero nenu nenur pluvivu sed vere plene vivo. Do, lau mi citio estas la plei grava messaggio post la decido ne changi la forma de esperanto en mil octcent naudecvar kiun Zamenhof donis al mi sen depende de la de la de la historio tio la mi habas generala generalan valoron do coran dankon kai mi salutas vin kiel ciam antauen sen fine cis morgau Iam tempe sta por eh, aperitivo en bela loco. Vidu. Tio esas bela quartalo en Amsterdamo. Do mi havas con mi bieron. Ievia sano. Ah. Duona masteon al viciui cae gis morga Iam tempesta por eh, aperitivo en bella loco vidu cio esas bella quartalo en Amsterdam do mi havas cun mi bieron jevia sano ah. duo namasteon alvi civi Fé de